नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा खानप्रिया वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ी शिखर धवन अपना कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में अपना कमाल दिखा ही दिया था उन्होंने दूसरे मैच में अपना वर्ल्ड कप पहला शतक बना लिया था जिसमें उन्होंने 117 रन बना लिए थे लेकिन इसी मैच के दौरान उन्हें चोट लग गई थी जिस वजह से वो फील्डिंग पर भी नहीं आए थे लेकिन अब हाल ही की खबरों के मुताबिक शिखर धवन अपनी चोट के चलते भारतीय टीम से बाहर हो गए हैं उन्हें करीब तीन हफ्ते के लिए बाहर किया गया है धवन अब तीन हफ्ते तक कोई मैच नहीं खेल पाएंगे यानी तेरह जून को न्यूजीलैंड और सोलह जून को पाकिस्तान से होने वाले मैचों के पहले ही टीम इंडिया को ये झटका लगा है बता दें कि उन्होंने रविवार को हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भारतीय टीम की मैन ऑफ द मैच रहे शिखर की बैटिंग के वक्त गेंदबाज नॉर्थन कुल्टन नाइल की बॉलिंग से उन्हें चोट लग गई थी लेकिन उन्होंने अपनी चोट की परवाह न करते हुए शतक बनाकर 117 रनों की पारी खेल ली थी धवन के अंगूठे में फ्रैक्चर है नॉटिंगहम में स्कैन के बाद ये पता चला हाल ही में सामने आ रही खबरों के मुताबिक अब वर्ल्ड कप के मैच में शिखर धवन की जगह